හොඳයි ආයිබෝන් හැමෝටම අපි පහුගිය පාඩම් මාලා දෙකේදිත් අපි කතා කරේ පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් පුහුණුව කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම හඳුන්ලා දුන්නා. ඒ වගේම මේ පුහුණුව තුලින් ආයතනයට වගේම පුද්ගලයාටත් අත්පත් වෙන වාසි සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරා. අද දවසේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පුහුණුව සිදු කිරීමේදී පාර්ශ්ව දෙකක් මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ තමයි පුහුණු කරන්න අපි ට්‍රේන කියලා හඳුන්වනවා. අනිත් පාර්ශ්වය තමයි පුහුණුව ලබන්න. ට්‍රේනි. ඉතින් මේ පුහුණු කරන්නා සහ පුහුණුව ලබන්නා කියන මේ පාර්ශ්ව දෙකම සහභාගී වීමෙන් තමයි මේ පුහුණුවක් සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මේ එක් පාර්ශ්වයක් සිට තවත් පාර්ශ්වයක් දක්වා මේ පුහුණුව ලබා දීමේදී මේ පාර්ශ්ව දෙක විසින්ම කළ යුතු යම් යම් දේවල් තියෙනවා මේ පුහුණුව සාර්ථක වෙන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අපි මුලින්ම බලමු මේ පුහුණු කරන්න එමනත්තන් ට්‍රේන තියෙන ට්‍රේන තුළ තියෙන යම්කිසි ගැටලුකාරි තත්ත්වයන් නිසා. බාධාවන් නිසා මේ පුහුණුව හරියාකාරයෙන් පළවෙනිම බාධා වෙන්නේ පළවෙනිම බැරියක වෙන්නේ පුහුණු කරන්න ට්‍රේනට අවබෝධයක් නැතිව නැති වෙනව නම් මේ පුහුණුව ලබන්නාගේ තියෙන දැනුම සම්බන්ධයෙන්. දැනුම් මට්ටම කොයි ආකාරයෙන්ද? අපි සරලව පෙන්නුවොත් ට්‍රේනගේ දැනුම් මට්ටම මේ ආකාරයෙන් නම් පුහුණුව ලබන්න හිතන ඔහුගේ දැනුම තියෙන්නේ ඉරත් වඩා පල්ලහින් කියලා. එතකොට මේ ගැප් එක ෆිල් කරනකොට පුහුණුව ලබන්නට මේක තියෙනවා යම්කිසි නොගැලපීමක්. එයා හිතනවා මගේ දැනුම තියෙන්නේ මේ මට්ටමේ. නමුත් ඊට අතර පල්ලහ මට්ටමින් ඇයි මම පුහුණු කරන්න කියලා. අනික් කාර්යය තමයි ඉහළ මට්ටමේ. පුහුණුව ලබන්නාගේ දැනුම මේ මට්ටමින් තියෙනකොට පුහුණුව ලබන්න හිතන ඊට වඩා ඉහළින් තමයි මේක දැනුම තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ තුරක් තියෙනවා යම්කිසි බාධාවක්. ඉතින් හරියාකාරයෙන් මේ පුහුණුව ලබන්නාගේ දැනුම් මට්ටම කොයි ආකාරයෙන්ද තියෙන්නේ හැකියාවන් කොයි ආකාරයෙන්ද තියෙන්නේ කියලා පුහුණු කරන්න හඳුනා නොගත්තොත් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම බාධාවක් ඇති වෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන මේ පුහුණු කරන්න ට්‍රේන කොයි ආකාරයෙන්ද මේ පුහුණුව ලබා ගන්නාට ඇප්‍රෝච් කරන්න කියලා ප්‍රවේශයක් ගන්න කියලා. ඔහු මෝටිවේට් කරන්න. මේ පුහුණු වීමේ තියෙන වැදගත්කම කොයි මට්ටමින්ද කියලා මේ පුහුණු කරන්නාට පුහුණු වෙන්නට අවබෝධ කර දෙන්නට බැරි වුණොත් එතනත් ලොකු ගැටලුවක් ඇතිනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමා මේ පුහුණු කරන්න යොදාගන්නා භාෂා මාධ්‍ය. පුහුණුව ලබන්නාගේ භාෂා දැනුම සාපේක්ෂ වශයෙන් අඩුයි නම්. උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව වගේ දේ දෙයක් පුහුණුව ලබන්න ට්‍රේනිට ඉංග්ලිෂ් නොලේජ් එක ගොඩක් අඩුයි නම්. පුහුණුව දෙන කෙනා ඉංගලිෂ් වලින් නම් මේ පුහුණුව දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වචන නම් කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ටර්මන් ටර්මිනොලොජි එකක් නම් ඔහු භාවිතා කරන්නේ මෙතනදී මේ දෙන්නාගේ මනා සම්බන්ධයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා පුහුණු කරන්න මේ පුහුණුව ලබන්නාට මේ තියෙන දැනුම මට්ටම ගැන හිතන්න ඕන විශේෂයෙන් භාෂා දැනුම ඊළඟ කාරණේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට පුහුණු කරද්දී යොදා ගන්නා මාධ්‍යයන් පවපොයින්ට් වගේ මාධ්‍ය නොදාගන්න ගොඩක් පුහුණුකරුවන් ඉතින් පවපොයින්් කියන්නේ හොඳ පුහුණු කරන්න යොදාගන්න පුළුවන් ටූල් එකක් නමුත් පවපොයින්් හරි ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරේ නැත්තං පුහුණු වෙන්නට බෝරිං එමනත්තම් මේක හරි නීරස වෙන්න පුළුව ඉතින් පවපොයින්් පාච්චි කරද අපි දැකලදින ගොඩක් ට්‍රේනස්ලා පවපොයින්් යස් කරන්නේ එක පොයින්ට එකක් දෙන්නම පව පොයින්් බලවත් පොයින්ට එකක් ඉදිරිපත් කිරීමක් වගේ අදසතම් පව පොයින්ටලින්තිී නමුත් පොයින්ස් වඩ වඩා චේද වගේ දේවල් මේ පව පොයින්ටලින් ඉදිරිපත් කන අවස්ථාප දැකල තින ති මේ වගේ දේවල්ලද ඇත්තරම පුහුණුව ලබන්නාට නීරස වෙන පුහුණු එනිසා වැරදි මාධ්‍යයන් යොදාගන්න හොඳනෑ පුහුණු කිරීමේදී. ඊළඟ කාරණය තමා පුහුණු කිරීමේදී ගොඩක් වෙලාට යොදාගන්න කාලය ට්‍රේන තීරණය කරනවා මම මෙච්චර මේ දවසේ මේ කාලෙට මේ වගේ කාලරාමුක තමම පුහුණු කරන්න කියලා. නමුත් මේ කාලේ මැනේජ් කරගන්න බැරි වුණ ට්‍රේනට එතනදිත් ට්‍රේණී තුළ යම්කිසි මේ පුහුණුව සඳහා එන්ගේජ්වීමක් නොමැති වෙන්න පුළුවන්. ඉළඟ කාරණය තමා මේ පුහුණු කරන්න ගොඩක් වෙලාවට තමන් පුහුණු ට්‍රේන ගැන තමන් ගැන බෝස්ට් කරනවන පුරසාරම් කතා කරනවන මම මේ පුහුණුව කරලා තියෙන අර පුහුණුව කරලා තියෙනවා ඒ විදිහට තමන්ගේ ප්‍රතිරූපය අනවශ්‍ය ලෙස මම පානවනම් එතනත් පුහුණු වන්නා සහ පුහුණු කරන්න අතර දුරස්ථභාවයක් ඇතිකිරීමට හේතුන ඇති මේ වගේ කරුණු විශේෂයෙන් මහිතන වැදගත්තේවි කියලා ඔගොල්ලොන්ට අනිවාර්යෙන්ම පුහුණුවක් ලබා දෙනකොට ඔබත් මේ දේවල් ගැන හිතන්න ඔබේ පුහුණුව ලබා ගන්න ට්‍රේනිස්ලා කවදාකවත් මෙවැනි බාධාවල් නිසා ඔබගෙන් දුරස් වෙන්නට ඉඩ තියන්න එපා හොඳ පුහුණුකරුවෙක් වෙන්න හොඳට ඔබේ කණ්ඩායම පුහුණු කරන්න ඔබේ ආයතනය වගේම ඔබත් ඒ තුළින් ජයග්‍ර